Thank you. wirklich schade, dass der Jahrmarkt in diesem Jahr schon wieder ausfällt. Bestimmt sehen wir uns im nächsten Jahr alle wieder. Bleiben Sie gesund!